За үзүүрийн дараа эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаар бол туйлын сонирхолтой дугаар байгаа. А хоёрдугаар сизнээс эхлээд бид нөгөө киногоо сонгохдоо тус тустай кинонууд сонгож одоо эхэлж байгаа. Тэгээ энэ удаагийн дугаар бол миний сонголтын ээлж таарад а би та бүхэндээ одоо монгол хэлнээ хөрвүүлэн орчуулж нэрийг хэлвээс аав гэдэг гайхалтай киног одоо Энтони Хопкинс сая сүүлийн Оскараар энэгээр шилдэг эрэгтэй дүр 3 дахь удаа авч удаа Тэр хавцаа 2 хоног 3 баг. 3 дахь удаага авсан юм гайхалтай бүтээлийг та бүхэндээ бид өнөөдөр үзүүрийн дараагаараа ярихад бэлэн болоод байна. За тэгээд э, э, бидний одоо хэрвээ энэ удаа анх удаага бидний үзүүрийн дарааг үзэж байгаа бол бид бол тухайн кинон дээрээ суглаа суглаад тэр суглаанаас гарч ирсэн одоо номероор асуулт асуудаг юм уламжлалтай байгаа. А тэгээ датком энэ удаа бас байхгүй байгаа учраас бид нар 3 раунд хэрэгнэ. Бас бүтэн спойлертэй. Тий, тэгээ спойлер байгаа гэдгийг анхааруулж байна. Тэгээ өмнөх дугаар дээр би нөгөө сонголтын дээр аав гэдэг киног үзчихээрэй гэж тэгсэн болохоор илүү тэр киног үзэж чадсан үндэ энэ дугаар хамттай байх болов уу гэж бодож байна. За, ойрхон байгаа. За, хинээс өмнөх дугаар дээр Баатрагаас эхэлсэн юм чи одоо Растыгаас эхэлчихэ. Дугаараа сонгоод төхөө. Юу а шууд асуулт руу орох юм байна. Э, орох юм тий. Тэгээ. Аха. Энэ киноны талаар ярих болов тий. За яг киноны талаар давчгаа мэдээллийг өгч чинь. Тий. Тий ерэн зүгээр яг нөгөө нэг эхлэндээ ярьдаг тий бид нар яг кино маань ямар утга учиртай хизээ үзөө ямар тэрийг нэрээ юу ярьчих. За. За кино юу их би нөгөө бүр дараалын албалцсан. Тий харин үс тий. Аа энд чи надад энийг өгөөд ирсэн юм уу? Аа за. Чи яг утга байдیں۔ <laughs> Юу чи. За. А энэ киног анх трейлерыг үзээд эсвэл постерыг үзээд ч гэдэм үү ямар хүлээлттэй байсан а үзсний дараа тэр хүлээлтийг давж чадсан уу эсвэл давж чадаагүй юу энэ талаар нэг яриач. Би ерөөсө трейлер постер бол ерөөсө хараагүй. Бошоод үзсэн. Тэгэд яасан бэ гэхээр миний нэг наадмууд дээр яг Сандестер киноны хэлтэд хийчээд яг дараа нь яг нөгөө нэг цаа таглагсны дараа хэсэг таг байж байгаад намрын дижитал онлайн янз бүрийн фестивалуудаар нээгээд явсан. Тэгээ яг тэр үедээ бүр ингээд айгүй их одоо нууцхан яригадаад исэн гэх юм уу. Ямар утгаар хэлж юм гэхээр нөгөө нэг popular кинод Америкч Nomadland ч юм уу те одоо нөгөө нэг Riz Ahmed тоглосон мондол кино л доо саундтрек ч юм уу те тэд нар минари тэд нар ингээд маш их анхаарлыг татаад байсан яриа хамаг кино тэд нар дээр байсан тэд нар төвдрүүлээд байсан шүү дээ болохоор яг яр араас нь юм тэд нарт дарагдж байгаа мөртлөө яригдаал байгаад байсан байхгүй те айгүй мундаг кино байсан те хин Сэр Антони Хопкинс бол үнэхээр гал бүр гайхалтай перформанс үзүүлсэн. Ингээд яг тэдний одоо араас яригдаадсан баггүй. Тэд нар хамаг анхаарал татдсан. Тэгээ ер нь бол яг мэдээж тэд нар анхаарал татчихсан учраас би тэдэртэй хүлээлттэй байсан. Рис ахмад жүжигчэнд би айгүй хайртайгаа мундаг дуртай жүжигчин болохоор тэр тэгээ Marvin's Black Bottom хоёр дээр айгүй хүлээлттэй байсан. Аа тэгээ өнгөрсөн жилийн бас Oscar-ыг ирүүлсэн ч басгүй. Тий. Аа тэд нар дээр өссөн юм биш. Тэгээд яг Father-ыг бол нууцсан би бас цаанаа ингээд яг адилхан за ямар ч боломжтой болохоор үзэндэ гэдэг жишээ. Тэгээд яг Oscar-ын цаг төхөөр юу болсон бэ гэхээр аа их их кинонууд үзэх боломжтой болсон. Бас цар тархал тэгээд одоо стриминг war явж байгаагийн одоо давуу талч гэх юм уу да тийм одоо цар тахлыг давуулаг гэнэ ши. Гэхдээ тэнцээс үссэн давуу тал нь юу байсан бэ гэвэл энэ киноноор баг бүгдээрээ театр гардгараа гарчаа бүгд ямар нэг стриминг юм руу орсон. Тэгэхээр юу дам давуу тал нь юу гэхээр бид нар үзэх боломжтой. Ер нь бол жилийн жилд Оскар болоход нэлээд хэдэн кино бид нар үзэж чадахгүй өнгөрөөд ямар ч үзэх боломж байдаггүй. Тэгээд Монгол харахгүй нь ойлгомжтой театр дээрээс нь одоо IPTV ч юм уу стриминг юмд ордоггүй. А энэ жил бол ихэнх кино орсон. А харин яг Оскар төгсөж хахад ерөөсө хамгийн сүлд үлдсэн гараагүй The Father байсан. Нээлттэй хийгээгүй хамгийн удсан The Father байсан. Тэгээд Америкт Оскарс 2 3 7 хоног өмнө байна уу та нээлттэй хийсэн театруудад. Тэгээд шууд а юу орсон видео on demand гэж ярьдаг тийм. Одоо биднийхээр бол бид өөс мөнгө төлж үздэг. А тэр нь л орсон. А тэгээд ер нь бол үзэх боломжтой болоод а тэгээд Оскар өмнө бол үзэж амьсандаа айгүй баярлж байгаа. Миний хүлээлт үзсэн процессын хувьд бол юм хүлээ. Хүлээлтийг давсан уу? Аа бүр би ийм гэж төсөөлөв. Яг тэгэхээр одоо бас хүмүүст бас юу вэ? Спойлер руу ороагүй байгаа даа тийм. Магадгүй үзээгүй хүмүүс үзчихэж магадгүй. Энэ киног ингээд basic үндсэн санааг нөхөд айгүй байдаг л кино шиг. Яагаад гэвэл нэг өвөө аа оюун одоо нэг ой санамжаа мартаж эхэлж байгаа, муудаж байгаа ой санамж нь муудаж эхэлж байгаа өвөөгийн тухай. Одоо монголоор зөнж байгаа. Тий. За магадгүй зөнгөрөх өөр гэж магадгүй. Тэгтээ dementia өвчин тий. Аа өвчин тусч байгаа. Тэгээ тэрийг одоо мэдэрч байгааг нь харуулж байгаа гэх кино хэлэхээр байдаг л нэг хөвшөөнтэй өвчин гарсан драма л юм шиг санагдана. А гэхдээ хийцэн тий гүйцэтгэл нь тэр хийгээ бүр тэр үндсэн санаа нь бол зүгээр санаад байд. Тэр үед хэд мянга дахин давсан бүр гайхалтай бүтээлсэн. Тэгэхээр ер нь бол энэ киноны киног бол ямар ч хуудсан баг ямар ч үнэн хүлээлтийг давах гэж би бодод. Яг үндсэн санаа нь яг айгүй симпл юм багхгүй уулна. Гэхдээ тэр ямар амар мундаг хийж болдог вэ гэдгийг те. Тэр ийм амар хэцүү өвчин биш үү хүний тарих оюун санаа мэдрэмж нь өөр өөр нь тоглоод байгаа өвчнийг үзэгчд яаж мэдрүүлж болох вэ гэдгийг бол үнэхээр гайхалтай санагдаж байна. За Баатар орой. <laughs> Гэхдээ Баатар нэг л унчих гэдэг. Би ярихаар Баатар болчих гэдэг юм да. За эн чин дуусаа гэсэнтэй. За өдрийн дараагийнхаа бүх хүмүүст минь төргийа. Аа. За киног яаж үзсэн бэ? Хизээ үзсэн бэ гэж асуулж байна. Би бол одоо 3 сард энэ жилийн Оскар 4 сард болсон байгаа. Тэгээ 3 сард э, Best Picture дэвшиж байгаа бүх кинонуудыг үзэж эхэлсэн. Дөрөвт үзсэн. Аав киног эхлээд нөгөө Минари, Nomadland, Sound of Metal гэж дөрөвт үзсэн. Тэгээд дугойд үзээд бол ямар ч юм трейлер одоо урьчилж ямар ч юм үзег хүлэг шууд үзэх байхгүй. Аа за за. Тэгээд тэр нь вау ийм болт юм уу хэвээ бид хөнгөгчрөөд ийм хүн тохиолдолд яах вэ? Яг энийг яг хуунд нь амар гой мэдрүүлж энэ тал гэж бодсон. Маш товчноор хариулъя. Би бол дандаа анхаарч байгаа маш товчноор хариулаад явдаг шийдвэр хөлбөрээр. Яг эсрэгээр анхаарч байгаа би маш их юм яриад байгаа шүү. За, гоо чамаас эхлэх гэдэг шүү дээ. Одоо суулаад тий. За, за, за. За, эхний асуултыг одоо манай Раст юм аа суглана. А тэгээ яах юм? Зарасны жоохон дэлгэрэнгүй хэмээн давчхан давчхан хариулаа явах юм байна шүү дээ. Гэхдээ саний хэлсэн дээр л төлөвлөсөн. За асуултаа суулгах үү? Тийм. За асуултууд нэнд байгаа. Хилээд явчих те би. Аа чи 14 14. За энэ ч нэс уншээ. Хөтлөгч нь уншуулаарэ. За 14. Аа. За наа чи. Энд тоочор явахгүй юм тий. Яв шүү дээ. Явахгүй нэр. Оо явж байна. Наа чи миний хорон яг юм шүү дээ. За 14. Хэрвээ та энэ киноны найруулагч байсан бол э, энэ киноноос юуг өөрчлөх үү эсвэл засах уу? Ээ бурхан минь. За амар асуулт орсон. Яг ихэнх нөхцөлд бид нарт ингээд жоохон зүгээр мэдээж амар ийм одоо ярьж байгаа кинонуудын найруулагчийн хэмжээнд дуран бүтээлч бид нар угаасаа биш ялж. Тэгж ярихад бол томцоо асуудал. Гэхдээ зүгээр илүү хөнгөн маягаар үзэгч талаас бид нэр ингэж ярьдаг шүү дээ. Одоо хөвгөлтэй анзаарсан. Энэ дээр бол зүгээр яг зүгээр шударга байл. Энэ дээр бол зүгээр тоглоом болгоод хөнгөнөөрч гэсэн хариулт надад чадвар алга. Зүгээр үнэхээр хитрхи зүгээр бидний зүгээр ингээ үзэгч левлээс давтсан шал өөр хэмжээний асуудал мэдгүй би бол юу өөрчлөх гэсэн үг хэлж мэдгүй. Зүгээр шууд шууд шудраг гэх. Боо зэ гайхалтай кино миний бүх юм бол төгс. Тийм тэгэхгүй хамгийн гол нь гүйцэтгэх юм үзэж байгаа шүү дээ. Тийм гэхдээ үзэж байгаа ч гэсэн ингээ яг мэдээж үзэж байдаг тийм ингээ бид нар угаасаа тэгж ярьдаг ингээ энэ нэгдсэн бол тэгсэн тэгчин бодогдог яг үнэ. Тэгэхээр мэдгүй би бол үнхээр хэлэх юм байна энэ дээр. За худлаа үлгэр болгож байгаа юм биш үү зүгээр ихнээс яг яг The Father кинон дээр бол Нэр гэж үү дээ. Нэр. Растигаас ийм бас ховхон сонсогдсон шүү тамны. За одоо хинээс. За хин суглая. Манай задлан манай хин батар. Тэгээд доор нь ингээд ад хин ингээд дагаар хин гэсэн учраас хинэрэл яваа. Хин ад хин инстаграмд дагаараа. За 28 SSC гэ. 28 зохиолын хамгийн чухал дүр нь хэмбэ? Тэгээд яагаад гэж асуусан. Үгүй эн чинь ойлгомжтой гол дүрийн жүжигчин маань байгаа одоо манай алдарч жүжигчин маань Антони Хопкинс аа яагаад гэдэг нь юуны яагаад гэдлээ сая харин тэгээд чи яагаад яагаад чухал юм бэ яагаад тэр хүний өвчнийг бид мэдрүүлж тэ тэр бол за ингээл болоо гэж юм. Yes би товчхон байсан гэсэн те. Хэрвээ энэ асуудал надад ирсэн бол би жаахан дэлгэрэнгүй ярьчмаар л. Одоо тэгтээ миний асуудал биш учраас одоо яа их хөө шууд ингээ оръё. Суглаагүй учраас. За би өөрөө 15-ыг сугалсан байна. Энэ киноны хамгийн илүүдсэн дүр хинбэ? За энэ өстө сонирхолтой байна. Хариуцаад үзтээ. Яа яа яа яа яа яа. Хариуцаад үзтээ. Илүүдсэн дүр илүүдсэн дүр гэдгийг одоо үзэж байгаа улсууд маань одоо тэр киноны үйл явдал нэх нөлөө үзүүлэхгүй дүр гэж ойлгож болно шүү тий. Тийм ерөнхийдөө. Тий одоо тэр киноны үндсэн утга агуулгыг нэг одоо тийм нөлөө хүчилж өгөхгүй дүр гэх юм бол за ингээд ингээд гарцсан ингээд ингээд гардаг тий. Бүгд л яг үүрэг ройлтой байсан юм биш үү те? Над бол илүүцэн дүр байгаад бүр амар буудгаад хүчилж байгаа хүн хашиг үл яг магадгүй тэр туслах сувлагч мөвлөгч. Тийм ээ. Тийм <laughs> бүр тийм хэмжээ. Тэгээд шиндэ чи тийм олон нэг дүр бас гардаг. Тийм. Бүгд л ингээд тодорхой хэдхэн дүр айгүй яг өөрөг ройлтой гардаг учраас тий. За ийм байна. Тийм. Би сурлаа. Тийм энэ асуулт хоосон цаас байна. За арилч тий. 22. А ёо айл шүү дээ. За 22 киног үзэж байхдаа хамгийн хүчтэй сэтгэл хөдлөл юу байсан бэ? Аа яа яа. Яг чи энэ бол хүмүүс үзсэн хүмүүс мэдж авах хэрэгтэй хоёр ч анзарч байгаа. Тэгэхээр яг угаасаа сэтгэл хөдлөл айгүй их гаргаж байгаа кино тэгээд хөдлөл хөдлөлтөө илүү ингээд хоёр юм байгаа л та нэг нь өмнөөс нь Тэг ингээд тэр аавын юмнаас тэр тийм дөрөв нь юм блээ те дөрөвийнх нь нэр байна уу каст дээр мэн байл те. Тийм тэгэд юунаас нь харамсах те дөрөвийнх нь өмнөөс Антони дөрөв нь Антони шүү дээ нэрээ те. Антониг өмнөөс харамсах а нөгөөт нь болохоор хамт мэдрэх байгаа хгүй. Яг ингээд яг мэдээч Антони Хопкинс чи яг энэ дээр Антони гэдгээр дүрээрээ гарсан юм. Тийм дөрөв нь дөрөвийнх нь нэр Антони. Тийм бай те. Тэгээд одоо ингээд бодох юм бол бид нэр ингээд яг одоо энэ ч бас хаач залуу хүмүүс. Гэтэ энэ бол яг яг энэ өвчний хувьд бол өндөр насан дээр илүү илэрдэг өвчин тий гарч ирдэг. Зүгээр ингээд бодоод үзэх юм бол ямар амар муухай байх уу тий. Тэр хүн өөрөө өөрийнх нь тарих нь өөр өөрөөр нь тоглоно гэдэг тий өөр өөрөөр нь хуурна гэдэг ингээд яг ямар амар муухай мэдрэмж өгөх үү. Тэр нөхцөд би баг энэ хүнээс илүү галзуур харах байхгүй юу. Мань хүн ууралж, ууралдаг, гомддог, яахаа мэдхээ болдог. Тэ би бол энээс илүү бүр одоо тий ятас сэтгэл хөдлөл өндөртэй хүн тий би бол баг энэс илүү ууралж тий энэс илүү толгой ирж энэс илүү гомдож тий бүр ингээд галзуурах хэмжээнд хүрэхээр байгаа байхгүй тий тэр мэдрэмжийг одоо уран бүтээл талаас гайхалтай гэсэн үг байна уран бүтээл сүнс гайхалтай мэдрэмж гэж авч тий уран бүтээл үнэхээр гайхалтай гэсэн үг байна бүр яг үзэж байгаа зарим нэг нөө нэг анх үзэж байгаа хүнд толгой ирэх юм байж магадгүй. Гэхдээ тэр зориг нь байгаа хгүй. Толгой ирэх нь зориг нь. Яг л тэр хүн ийм юм мэдэрч байгаа тэрийг үзэгчд мэдрүүлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээс кинон одоо тоолго ойлгомжгүй ч юм уу толгой хөхтэй биш. Гол зорилго нь толгой хэрэгсэн. Тэ? Гахалтай мэдэрсэн гэж байна. А зүгээр энэ дэр лавшуулаад асууж л да хөтлөж байгаа хүний нөө эрхийн даваа тэ. А мэдээж бол энэ киноны одоо энэ киноны хувьд сугалсан асуултанд бол мэдээж аав шууд орж ирнэ. Ааваас өөр дүр сэтгэлээ чи хөдлөсөн үү? Аа би яг тэрийг нөө нэг э, сая дүр ярддаг дээр нэмж асуу гэж бодож байсан л да тэгтээ хөтлөгч биш учраас юу юм бэ гэхээр нөгөө Оливия Коман жүжигчний дүр бас маш чухал дүр байсан. А мэдээж гол дүр бол мэдээж Антони А гэхдээ Оливия Команы дүр яг охиныхын дүр дээр аан гэдэг тийм үнэхээр гоё дүр байсан. Дээрээс нь Оливия Коман тэр дүрийг маш гоё тогсон гэж би бол бодож байна. Тэгэд яг энэ киноны сэтгэл хөдлөлийн маш чухал эсвэл бас яг адилхан аа охин буюу охиныхын дүр Э, бол энд ярилцчихгүй байсан. Тийм. Тэгээ яг э, тийм ч ингээд аав за мэдээж мань хүн юм мэдэрч хагаад охин нь юу мэдэж болох тэрнээс болоод тий өөрөөр нь аав нь ингээд охоон нь орж гараад байгаа юм шиг Тэгээ тархир өөрөөр нь тоглоод байгаа, оюунхан өөрөөр тоглоод байгаа юм байхад яаж мэдэрч болох вэ? Дээрээс нь яг сэтгэл хөдлөл нэг гаргаагүй ч гэсэн аа мэдрүүлээгүй ч гэсэн бас яг бас чухал юм гэх юм бол охиных нь одоо найзлууны минь нөхөр нь Тэ тэр хүнд бас ямар уучлах вэ? Тэр хэцүү байгаа байхгүй юу? Тэ өөрийнх нь амьдралыг, өөрийнх нь гэр бүлийн амьдралд тэр хүн нөлөөлөд байгаа юм шиг санагдана. Чирэгдэл болоод байгаа юм шиг санагдана. А тэр бол яг бид нар Азууд, Латинууд нөө гэр бүлээрээ байдаг хүмүүс жоох өөр хүүтэн муухай юм шиг санагдж байгаа. Гэхдээ баруун Европын хүмүүсийн нийгмийн хувьд бол тэр чинь өөр соёл байгаа даа тий. Аа тий тэр тэр бас надад нэг яг сэтгэл хөдлснээр нэмээд нэг юм хэлэхэд богинохоо хэлэхэд эхлээд үзэхэд би аавыг өрөвдөж аавын талаас аавд орж аягүй их үтсэн. А өчигдөр яг одоо энэ контентэндээ зориулаад өөрөө дахиад үтсэн чинь илүү их ааваас илүү охиныг өрөвдөж би өмнө нь тэр үзээгүй эсгүүдийг аягүй их олж харсан. Палаан болгон дээр тэр охин аавыгаа харж байгаа тэр харалт дандаа нүдэндээ дүр нулимстай харж ийлээ. Йоо тэрийг хараад би өөр ингээл зураал яваад гисэн. Тэр аягүй хэцүү байсан. Тийм тийм. Тэр яг санал. <laughs> Тийм. За Батраа руу орох уу тий? Батраа маань унчих гадтай хариулна. Батар миний одоо энэ асуулт нарыг жаахан дэлгэрэнгүй хариулчаарай. 26. 26 яа тий. Жаахан дэлгэрэнгүй шүү тий. Хэрвээ танд боломж байвал кино уран бүтээчтэй хинтээ нь уулзаж юу асуух байсан бэ гэж ойлгомжтой. За энэ бол энэ Батраад дандаа нэг өөртөө холбоотой юу гэж яриад байгаа тий. Гол дүрийн жүжигчнээс очиод яг та энэ дүр дээрээ яаж судалгаа хийсэн бэ гэж би асуув. Хэрхэн өвчтөе хүмүүстэй уулзсан юм уу? Ийм өвчтөе тус хүмүүстэй асамжийн газар нь уулзсан юм уу? Хэрхэн судалгааж яг тэр одоо тэ бодлж байгаа дүрэн дээр яаж гаргажсэн тэр үйлж байгаа систем чинь аим шүү дээ. Тэрийг л асуумаар байна. Тэгээ дээрээс нь сэр Антони Хопкинс ч одоо өөрөө 80 гарсан юм шүү дээ. Тэгээ 83 настай шигч юм байгаа. Яа. За. За. За одоо би хөтлөгч юм. Хөтлөгч юм. Хөтлөгч айгүй гоё юм биш үү? Давуу ирэх хэрэгтэй тий. Тийм бай тээ. За 05. 05. За энэ асуултыг ялгасъя. Бодлоо бодлоо. За 05 нь юу гэсэн байна вэ гэхээр энэ киноноос сэтгэлд тогтож үлдсэн хамгийн гоё зураглал юу гэсэн бэ? Гоё асуулт. Паа ёо ёо. Тэг. Зүгээр яг энэ асуултыг ингээд бодоол эхлэнгүүт нөө киноны тэр сцен сцен хэсэг хэсгүүд өөр өөрийн гэсэн нэг тийм үдсэн хүнд үлдсэн хэсгүүдтэй. Тийм. Тэгээд надад хамгийн их одоо юу одоо үлдэж байгаа одоо шууд ингээд одоо ингээд санагдаа хэсэг нь юу вэ гэхээр тэр нэг аав нь ингээд тэр нэг ингээд тэр нэг охиныгоо ингээд те чи спойлертэй юм чи те нөө Франц явахыг ингээд сонсч чи намайг үлдээг явах гэж байгаа мүү гэд тэг би яах юм гээд тэгээд тэд нэг Энтони Хопкинс нэг ингээд нэг хэсэг тэн дээр ингээд найруулагчийн шийдэл нь ингээд аавыг маш удаан харуулсан байгаа нөгөө охин хэдий ярьж байгаа ч гэсэн тэр кадр бол ингээд тэр киноны аав гэдэг утга агуулгыг бүр ингээд тултал нь гаргачихсан. Тэгээд ингээд охиныхоо тэр чи охин ингээд тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Ийм учраас ингээд гэж байгаа, таныг ингээд гэж байгаа гэхэд тэр аавын ингээд нүд рүүгээ уусаж ороод нүдэнд нь ингээд ингээд тэр нулимс дүүрж байгаа. Тэгээд тэр ингээд гомдоод тэгээд тэрнээс хойш аав ингээд үргэлж тэрнийг ярьж байгаа ингээд араасаа ингээд шууд ингээд хөтлөхтэй явчих. Тэр хэсгэл хамгийн их одоо ингээд шууд үлдчихэж байна да. За тэгвэл эмчээ дараагийн Йоо энийг ярьчих чи өөрөө аягүй сонирн болчихлоо. За дараагийн эсэл энэ өөр өвсрөө гараад ирсэн. 23. 23. Өвсрөө гараад ирсэн 23 байжээ. За зохиол дээр хоёр дахь санаа бий юу? Хэрвээ байгаа бол энэ нь гол санааг хэрхэн урагшлуулсан бэ? Хоёр дахь гэдэг нь яг түрүүний ярьсан болцоо тань л да. Үндсэн мэдээж Антонигийн өвчнөтөөгөө дэлж байгаа, тэрийг э, тэрэн толгоонд ирж байгаа, тэрэнд нь хэцүү байгааг харуулж байгаа. Хоёр дахь нь бол яг өгнөх нь перспектив байгаа. Үгүй өнцөг байгаа. Гэр бүлийн хувьд яг санаа гэхээсээ илүү өнцөг тий. Э, гэр бүлийн хувьд хэцүү байгаа даа. Аав нь ийм юм туулаад байхад өөрөө яах вэ? Яхаад яаж тусалж чадахгүй байх ямар хэцүү вэ тий. А тэр нь бол ялтчгүй энэ кинонд бол айгүй гож ин нэмж өгж байгаа л та. Ганцхан энэний өнцгөөс бүхэн бас байгаад байсан бол хагалтай байж болно болов байх. Гэхдээ илүү гож энтэй болгоод илүү а олон перспект өөр өнцгтэй болгоод тэ сая хэлж шүү дээ 2 дугаар үзэг би охиных нь өнцгөөс илүү харж гис яг тэрийг нэмж байгаа байхгүй тэгэхээр э, айгу чухал шин гэж бодчих. Аа. За Батрам байна. А 19 19 За 19 ойлгомжтой за. Дөрүүдийн мотивац юу байсан бэ? Сайн байсан уу, муу байсан уу? За одоо муу хин хэцүү юм да тий. Наач одоо тэгээд мотивац гэхээр охиныхын талаас ярил бас сонирхолтой л юм. Одоо зүгээр юу хийж болох уу, юу хүсэж болох уу, ямар гаргалаа хийх болсоо тэр нь сонирхолтой. Охныхын талаас за охныхын талаас яа чи би зүгээр тэр а мик гэрэг. Оо тийм. Мотоц гэдэг юм бол одоо тийм надад асуултан дээр чи хэлэхэд үг алгаа. Айгуу сонирн байгаа тийм чинь энэ кино үзэж ямар мотоц гэлтэй шүү дээ. Тэгвэл ингээд бүр яг энэ кинонд тааруулаа ингээд асуучих. Энэ киноны дөрүүд яг үзэгчдэд юу өгөөд байна вэ? ямар мотивац өгөөд энэ үзэгчдэд дөрөв дөрөв за наач гоё асуулт энэ зүгээр ихэнх хүмүүс ингэж бодсон байх гэж дотоосоо бодож үзэнгүүтээ хэрвээ би энэ өвчин тусвал яах вэ би яах байсан бэ гэж одоо чинь раст дөрөв хэлсэн шүү дээ тэрнээс илүү эмоц үзүүлнэ гэдэг шиг тийм хүн болон дотроо хэрвээ ингэх юм бол би яах байсан болоо ингэч юм бол намайг асрах үр хөвгт байгаа болоо гинх юм яах бол гэсэн тийм сэтгэл төрсэн байгаа л гэж Дээрээс нь охины талаас нь бас бодох юм болов тий. Бүр аавыгаа ингэж чадах байсан үү? Тэр бүлийн хүмүүс нь бас энэ өвчин тусуул тий. Яг бай гэдэг. Хэрэв манай аав ээж ингэсэн бол яг хүн бол яг тэр охиносооч бодод өөрөө хөшрүүл яг биш тэр талаас хоёр талаас бодсон. За одоо миний 3 дугаар раунд тий. Тий. За сүүлч. За энийг энэ ойрхон байх. 03 гинэ. За киног хэд их удаага үзсэн бэ гэмтэй. За киног бол хоёр удаа үзсэн. Тэгээд нэг түрүүн хэлсэн шүү дээ, тэ. Эхний үзэхэд бол үзэгчд бол аавыг илүү их одоо онцолж тооч гэж үзэх юм байлээ. А 3 дахаас ч юм уу 2 дахаас ингээ үзээд ирэх юм бол бусад дөрүүдийг. Тэгээ надд бол одоо ингээд хэд хэд удаа үзээд ирэхээр ааваасаа илүүтэйгээр бусад дөрүүд энэ аавын тал дээр аав яаж нөлөөлж ийн бусад дөрүүдэд яаж нөлөөлж ийн гэдэг талаас нь үзвэл илүү их амттаа үзэгдэх юм байлээ. За ингээд боллоо гайхалтай. Гайхалтай. За. Явах уу? За дараагийн хэсэг эхэлж байна. За дараагийн хэсгээр бол а бид нар бол киноныхон талаар илүү их одоо өөрсдийнхөө сэтгэгдлийг бол хилдэг байгаа. За тэгэхээр би ингэж асуумаар байна. Энтони Хопкинс мэдээж аав гэдэг одоо тий энэ дүр дээр Энтони Хопкинс тогсон. Тэгэхээр Энтони Хопкинсийн өмнөх кинонууд дээр хэрвээ та хоёр мэдж байгаа бол аавын дүр тоглож исэн үү? Хэрвээ тоглож исэн бол энэ удаагийн аав нь нөгөө тэр аавуудаас ялгаа нь юу вэ? Бусад дөрүүдээсээ ялгаа нь юу байсан бэ? Жүжигчнийх нь хувьд, жүжигсэн жүжигчнийх нь ажилласан гүйцэтгэлийнх нь хувьд та хоёрын сэтгэгдлийг сонсмор. Чи Transformers дээр билүү энийг нь авд тоглоод байдгүй. Тоорын аав шүү дээ бас. Тий өөдөн тий. Тий ээ мэдхгүй байна. Би одоо яг тэр дөрүүдийг нэг тийм аав гэж бол нэг сайн санахгүй зүгээр. Аа Андрю Хопкинсийн карьерийг бодох юм бол яг 82 3 хүрчээд карьерийнх нь оргил гэж хэмжээнд ярихаар одоо дүр бүтээж гаргаж ийн гэдэг бас амар мундаг байна л да. Тэгээд ер нь бол онцлох гэн яг мэдээж нөгөө нэг хорог маяглаа болно гэдэг те. Silence of the Lambs ярих юм бол мэдээж байгаа. Тэгээд өөр залуугийнх нь агүй олон уран бүтээлүүд бид нар мэдгүй шүү дээ. Ялангуяа тайцны уран бүтээлүүд нь мэдгүй. Тийм зөндөө байгаа. Гэхдээ бидний мэддэг уран бүтээлүүдийг харах юм бол Тэднээс ингэж дутгааргүй за зарим хүн яргад бол илүү гарсан юм бүтээл хийнэ гэдэг бүтээл одоо э, бүтээж чадна өөрө тоглоно гэдэг бол э, үнээр галзуу гах. Тэгээс яг аав гэдэг талаас би сайн мэдэхгүй лээ. Аа. Тэн санаа. За төвшөөгийн асуултанд хариулъя. За аавуудыг ярья. Өнөөдөр Дракула дээр ус өгдөг тийм. Аавд гэхэр өөр кинон дээр аавын дүр ингээд цусан гардаг хүчтэй байхгүй тий. Нөх олон. Тийм учраас яг одоо энэ саянжны асууж харьцуулж хэлэх бол үнэхээр боломж алгаа. Яг бол тэр бид нар чинь аавын дүр ингээд бүтэн ийм гой гардаг шүү дээ. Зүгээр хамгийн ойрын жишээ хэм бол би зүгээр сая дэлгүүлээд хариулах юм бол нөгөө саанд буусан дүүрнийг бол Westworld-ын сурал дээр гарснараа л над жоохон хоногсон мэд. Westworld дээр бол одоо аав гэдэг нь figurative лээ. Тэр яг хүүхдтэй байдаг лээ. Гэхдээ Westworld дээр э, Sir Anthony Hopkins яа бол яг тэр Westworld-ийн аав нэг байхгүй юу? Тэр project-ийн тэр ертөнцийн одоо бүтээгч аав нэг юм одоо тэр утгаараа. Тэрүүгээр ярих юм бол амар. Western World дээр болоод бүр га үнэхээр гахалтай байд. За тэгээд үргэлжлэг Rust яг гоё хэллээ. Яг санаа нийлчихэд тэгээ байна. Аа. А би нөгөө яг юу гэж асуу энийг бас үзэгчд бас өөрсдийнхөө зүгээс бас хариулаарай тий. А Энтони Хопкинсыг би бас аав гэдэг кинонд тоглолцоод өөр бусад ямар аав гэдэг кинонуудад тоглосон юм бол гээ хайсан чинь бас нилээд аавуудыг бас бүтээсэн юм байлээ. А энэ аав дээр яг хуу зохиолн тэгж бичигдсэн ч гисэн нөхрийн өөрийнх нь жүжигчний хувьд одоо ажил бүрийнх нь хувьд ялгаатай нь юу вэ гэхээр илүү их тотгошоогоо илүү их одоо тийм сэтгэл зүйн талаас нь илүү их бүтээсэн байлээ. А мэдээж тэр тоорын аав дээр, тоорын юм дээр бол мэдээж хүүхдүүдтэй, хүүхдүүдтэй хайртай аав бол байгаа. Гэхдээ бол илүү тэр аав гэдэг мөн чанарыг энэ кинон дээр илүү их гаргасан юм шиг надад санагдсан. Тийм. Зүг зүг. А юу лээ? Одоо үргэлжлэн дүүстэйг энэ л болоод юм ярих гэж байна. За өөрт нь л мэдэн тээ. Аа одоо тэгээ цаашаа явах уу те? За. <laughs> Тэгээ хост үлээгээс. Тэгээ хост үлээгээс. За энэ кинон дээр за одоо аав гэдэг киног мэдээж ярьсан юм чинь. Аа тоо хоёрын зүгээс. Одоо би бас нөгөө нэг нөгөө орсон асуултад бас асуух гээд байна л да. Тэ? Хэрвээ пост продакшныхын хувьд ч гэдэг юм уу? Тэ? Эсвэл гүйцэтгэлийнхэн хувьд ч юм уу? Өшөө илүү сайжруулах одоо болцоо байгуул тоо хоёрын хувьд яаж сайжруулах болсон бэ? Надад бол юм алга. Ямар ч сайжруулах шаардлагагүй. Энэ production design үнэхээр сайн хийгдсэн байлаа. Яг юунаас нь сайн гэж үзээд байна. Одоо ингээд кадр эргэл нэгхэн байрны доторх тэр обой хаан тэр хаан дээр байгаа зургийн үрийг бол кадр эргэлтэл ингээд сольчихсон тийм. Тэр яг хүний бодит байдал болон тэр нөө хоорондоо оюун ухааны зөрж байгаа шүү дээ. Тэрэг пост продакшн бол үнэхээр гоё гаргасан байлаа. Бүр деталь шил юм уу тэр ханны зурнаас эхэлж байгаа байхгүй. Пост продакшн дээр би үнэхээр үзэж байгаа л харахад бол чинь юм CGI юу ч байхгүй шүү дээ. Production design production design дээр ямар гоё ажиллаа вэ? Маш цэвэрхэн хийсэн байна. Гэрийг имлэг болгож ингэдэг чинь тийм. Тэр вау гэж бодсон юм. Тэр production design-ыг өргөжлүүлээд ярихад яг ингэжсэн л та түрүү нөгөө замдэр асуудал гарч ирсэн шүү дээ. Аль одоо дүрс зэн кадртай ингэ сэтэл үлдэр. Яг тэрийг production design-тай холбоотой хэсэг баг. Одоо тэр нөгөө нэг мань хүн толгойд эргээд байгаа те хичүү байгаад байгаа. Оюун ухаан өөрөөр нь тоглоод гэрт байгаа мó, өмнөлт байгаад байгаа мó, охиныдөө байгаад байгаа мó өөрөөх нь тэр бүх ингээд тэгээ байжгаад охин нь өөрийгөө хаяа явцсан гэж бодоод айгаад идэв штэ. Настаа юм те Тэгээ гараад чинь шууд эмнэлгийн коридорт гараад ирсэн. Тэр хэсэг бол бүр үнэхээр тасархай кадр байсан. А дээрээс нь тэр бүч амар утгатай байхгүй. Нэгдүгээр тасархай кадр амар гоё дүрслэл. А тэр гоё гэдэг нь ямар утгаар байна гэхээр мань хүний дотоод болж байгаа мэдрэмж, төсөөлөл юу мэдрээд яагаад энэ хүн хэцүү байгаа гэдэг бид нар шууд мэдрүүлж авах. Тэр хүн тэгэж санагдаад шүү дээ. А тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр зохиол үйл явдлаа өрнүүлж, зүгээр нэг гоё харагдах шүү. Тэгээд давхар өргөжлүүлж, а дээрээс нь Тэрний бас айгүй ингээд ийм гой санаж байгаа юм үнэхээр production design гэхгүй. Тэрийг physical яг хийсэн боддог. Тэр нэг юм нэмжлэхэд яг тэр саяраас хэлсэн шүү дээ. Гэр үйж чад имлэгийн хан болсон шүү дээ. Гэтэ тэр ханууд нь яг гэрийнх нь юу яг идэлхэн одоо парма юу гэдэг нь те орон зайныг ижилхэн бохоохгүй. Юм нь өөр солигдсон боловч тэр ямар гоё л гэж би харж байсан. Одоо чинь эргээд имлэгийн кадр боллоо гэж бодлоо те. Гэтэ бүр шал өөр биш яг гэрэгт нь адилхан тэр хааных нь одоо орон зайгийн мэдрэмжийг хэлээд байна. Яг ижилтнээр явжсэн амар гой таалагдсан байхгүй. Одоо кинон дээр ингээд production design одоо энэ чинь ингэж шүү дээ. Production design яг чухал гэхээр энэ кино ихэнхдээ 80 90% нь ганцхан байранд л үйл явдлыг өрнөж байгаа 80 90%. Тэгэхээр угаасаа кино хийдэг хүмүүс та хоёр надаас илүү яг бодит кино зургалын experience хүмүүс мэдж байгаа ганцхан тийм газар үйл явдлыг өрнүүлнэ гэдэг ямар амар хэцүү байх вэ? Тэрийг сонирхолтой байлгана гэдэг, плотыг үргэлжлүүлнэ гэдэг те за 30 40 минутын кино ганцхан газар хийнэ гэдэг бол амар том чаленж те. Тэгээ тэрийг зүгээр нэг чаленж даахгүй ш бүр бүр ийм хэмжээнд хийсэн байна гэдэг болно. Бүр төгс хэмжээд. Би тэгээ ягаад энэ пост продакшн дээр ингэж одоо онцолж асуусан бэ гэхээр одоо үздэг үзэгчнэр төлхөө одоо жишээ нь бүгшний эзэн ч гэдэг юм уу те а эсвэл трансформерс ч гэдэг юм уу иймэрхүү кинон дээр пост продакшн лаг юм аа. Пост продакшн дизайн яг энэ яриад байгаа гэдгээ ялгаар те. Гэхдээ харин тийм ер нь бол хоёр энийг ингэж ярьж байгаа шүү. Тийм ингэж яриад тэн дээр амар ингээд тэгтэл драма кинон дээр яг энэ шиг ийм кинонууд дээр нэг тэрийг ажиглаж нэг тэрэн дээр фокуслж ярьдгүү. Тэр би бол энэ дээр бүр ингээ бүр дэндүү төгс ажилласан учраас энэ дээр бас илүү фокуслж ярихын тулд саяных асуусан. Шин дизайн тим байсан учраас биднэрт нүг. Оо ярьж байхгүй. Яст сая айгу гаргалыг нь гой гаргаж ирсэн. Тэгээ яг пост production дээр одоо юу хийсэн нь яг эвлүүлэл хийсэн юм тийш нэг тийм амар шигтэй юм лгаа. Production design дээр бол мэдээж. Тэгээд э, энэ дээр л яг айгүй том анхаар одоо өнгөрсөн жил одоо урдсна гэж ярина тий. Тэрний одоо гол онцлог production design кинонд нөлөөлт юм. Киноныхоо плот хөгжүүлэлт одоо story буюу үйл явдлын өрнөлт, дөрүүдийн хөгжүүлэлт тэр бүх нь маш чухал байдаг. А шууд утгаараа twist юмнуудыг нэмж болдог гэдгийг бүр төгс харуулсан кино Parasite байсан шүү дээ. Тэр house болоо зүгээр тэр дэ төгсхөн ганц тэр house биш тэр хагас бодвол тэр бүр гахалтай. Тэнгүүт энэ дээр бас яг тэгэж бодож. Яг мэдээж тэрэн шиг хэмжээнд биш ягаад тэгэхээр ая ганцхан газар учраас. А гэхдээ ямар амар чухал байж болд юм бэ гэдгийг бас гой харуулсан гэж бодож байна. Production design дээр бол. Тэгээ хамгийн гол нэг объектн дээр яаж сонирхолтой авч болох вэ? Яаж одоо сонирхолтой өргөжлүүлж болох вэ? Тэгээ үзэгч дээрээс нь үзэгч уудахгүй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Зохиол өрнж явах хэрэгтэй. Ганцхан газар яаж тэрийг сонирхолтой мэдчих үнэхээр байна. Тийм байна. За одоо энэ дээр бас нэг юм дөрүүдийн тал дээр дөрүүдийн сэтгэл зүйн тал дээр тоо хоёроос нэмж жоохон задлж асуумаар байна л да тий. Аа за аав охин хоёр бол ойлгомжтой. За одоо тэнд бас бусад гараад байгаа тэр одоо найз залуу нөхрийнх нь тий тэр дөрүүдийн хувьд тооёрд бас ажигласан ч юм уу эсвэл бол орхигдуулсан юм юу байна вэ? Орхигдуулсан гэж нэг одоо биш биш нөгөө дөрийн бүтээх тал дээр орхигдуулсан биш үү? Яриаггүй өнгөрөөцсөн. Аа яг хөө тэр нөгөө нэг нөхөр найзлуугийн хувьс Э, тэр гэр бүлийн динамик нь э, тийм байгаа хэцүү байгаа юм чирэгдүүлж байгаа юм шиг а тэг чирэгжүүлж гин гэдэг нь тийм хувь ачсан гэхээсээ илүү огныхаа амьдралд хэцүү болоод байна хэцүү байгаад байна гэсэн үнс. Огныхаа амьдрал шууд утгаараа нөлөөлөд байна тэр муугаар тий. А тэг тэр нь боддоор босон үгүй бас ирэлцээтэй. Тэрийг яг манай өөрөө тэгж мэдрээд байна уу? Тэ огныхоо найзлуугаас надаа ингэж хандаад энэ чинь мэдрээд байна уу? Эсвэл тэр найзлуун чигнээс очиж тэгж хэлсэн үү? Тэ тэр бас эргэлзээтэй тэрийг бас айгуу сонирхолтой харуулсан гэж бодож байна. Тэгээд бас нэг аа бас нэг сонирхолтой хөвөл төр хасагч охин ирдэг шүү дээ. Тэгээ ирсэн чинь нөгөө өөр охинтой байсан байд болж таардаг шүү дээ. Тэгээ тэр охинд аюулгүй хайртай байсан. Тэгээ айнд хизээчний тийм Люси гэдэг. Тий, тий, тий айнд хизээч тийм одоо хоёр охиныгоо нэг нь өвөөс илүү үздэг байсан. Тэгээ бас тэр чинь ингээд сул тал гарч эхэлж шүү дээ эцэг үнэ тий. Тэрийг нь бас гаргаж ирж байгаа тэр дүр байгаа даа шүү дээ. Тэр нөгөө залуух охин тий асагч хийх гэжсэн Тэгээ тэр дүр бас их сонирхолтой. Тэр хүний өнцөөс тэр энэ бүхэн яаж мэдрэгдэж болох уу? Тэ уул нь өөрөө тэр чинь хитэн хизүүгээр хизүү эвгүй одоо юм шиг санагдаж байгаа ч гэсэн ингээд найзлах гад тэ бас туслах гад ингээд хичээж байгаа тэр бас сонирхолтой. Байсан надад. Яг тэрийг түрүүн бол дуртаг байж. Immigrant Foods гэж жүжигчний дүр. Одоо тэр э, охиных нь нөхрөө шүү дээ хүргэн гэж яах юм уу та? Тэр хоёр ингээд солигдоод хүргэн биш юм шиг гиснээ нөр асрагч эмнэлгийн ажилтан болоо алгаддсан шүү дээ тэ. Йоо тэр л яг сая растик гэсэн тэр үгшлэлэхэд болсон юм уу өөрөө холиод байгаа юм уу гэдэг. Тэр бол ингээд яг бидний үзэж байгаа хүнийг тоглоод байна шүү тий. Тэр нь үнэхээр таалагдсан. Би яг орцсон байсан бохоггүй. Йоо энэ хүргэн ингээд алгачлаа гэсэн чинь нөгөө хасрагч нь ууж тараач байгаа юм шиг. Өөрөө бас бидний төрөлж байгаа бохоггүй. Тэр чинь тэр найруулга үнэхээр гоё юм байна. Найруулгын хувьд ажигласан метафорч гэдэг юм уу? Яг энэ найруулга бол за энэ болоод үзэгчтэй. Энэ бол яг найруулагчийн хийсэн ажил нь шүү Тэ? За тэнд бол жүжигчд бол дүрээ бүтээч чинь, оператор мэдээ зураг авч зураач ингэж. Яг энэ бол найруулагчийн цэвэр ажил шүү гэж онцолж хэлэх юм бид нэр ярьсан бүх юм. За. Яа онцлоо чи яг ингээ нэг нь хэлэл дээ. Гэхдээ онцлоо таахгүй ерөнхийдөө юм байхгүй. Зүгээр л үзэгчдийг төвөрлөх байхгүй найруулагч л. Яг тэр гол зорилго нь тэр хүний одоо тэр төрөл зоёох нар харуулж байгаа байхгүй бидний дагуулж цог авчиж байгаа байхгүй. Тэр чинь тэр зохиол тэр бичиг зохиолч бас юу байна? Бичгтээ тэр шиг бодовчсон байгаа. Ахаа За окей. За тэгээд асуултын зөв ойлгож байна. <laughs> За тэгээд энэ дээр бас э, юу яагаараа миний асуусан асуултууд дээр үзэж байгаа үзэгчд өөрсдийнхоороо таавар э, одоо хариултуудаа хэлээрээ заавал бидний энэ ярьсан өнцгөөд зөв. Энэ бол одоо яг энэ бол ингээд яг зөв нь гэсэн юм бол байхгүй. Та бүхэн өөрсдийнхөө бас бодлоодыг хэлэх юм бол өшөө энэ контент мэн илүү сонирхолтой болно. За тэгээд одоо шууд үнэлгээг өгөх үү? Окей. Тэ? За, тэгэхээр баатлагаас эхлэе. 10. Яагаад? яагаад танд 10-ыг өгөхөд хүргэв? Юу нөлөөлөв? Аа би 10-ыг өгмөр санагцсан учраас 10-ыг өглөө гэж. За ерөөд ийм байгаа. Үзэд одоо шүү дээ илүүч тийм дутууч хасах юм нэг тийм буугааг өгөх. Зарим кино үзэд за энэ ч нэг илүү юм байна да. Надад бол нэг тийм сэтгэл төрөөгөө айгуугаа ингээ багтаад орцсон аахгүй. Смүүт үтсэн тийм учраас би 10-ыг хангалттай. Ямар тийм харамлах зүйл юм бэ? Би нөгөө 10-ыг та perfect гэж өгсөн учраас яагаад гэж асуусан шүү. За расти. Ачлаа 10. Яагаад юу нөлөө? Яагаад гэдгийг энэ дугаар ирснээс хойш ярьсан болохоор. <laughs> Зэрлэг бөөрг хэлж байгаа шүү. Бөөрг юм шүү дээ. Тодорхой шүү дээ. Бүх деталыг нь ярьлаа шүү дээ. Яг яагаад дөрүүд нь мундаг байсан, production design яагаад мундаг, зураг авалт яагаад мундаг байсан, туслах дөрүүд яагаад мундаг байсан, зохиол яаж мундаг байсан, найруулагч яаж мундаг байсан. А тэгээ энэ чинь дэлгэцийн а биш тайзны жүжиг жүжигээс хэдүүлж байгаа. Тэр жүжигийн Флоренц Зэллер өөрөө бичсэн. Тэгэхээр тэр нь яагаад мунд юусэн гэдэг бүгдийг ярьсан учраас би бол хангалттай арга гэдгээ тайлбарсан. Тэгээ энэ бүгд одоо сайн ажилласан учраас тий Раст юм 10-ыг өгч байна. За би бол хувьдаа бас 10 оноог өгөх гэж байгаа. <laughs> Тэгэхээр яагаад гэдэг дээр би хариулъя. Яагаад гэхээр кино урлаг гэдэг бол өөрөө хамтын бүтээл гэдэг хэрэг. Нэг хүний бүтээл биш. Тэгэхээр би яг тэр утгаар нь бүх баг бүх хамт олон энэ кинон дээр бүр ингээ яг зөгцөж те бүгд ингэж ажиллаж чадсан талаасаа би бол зарим киног нь үзэхээр ингээ те хөгжимч гэдэг юм уу пост продакшн ч гэдэг юм уу дүр бүтээлт нэг жоох нэг тааруухан байгаад байдаг те энэ дөр бол бүгд аюугаа жигтгэн гоё гарч ирсэн учраас би бол хувьдаа бол 10-ыг өгмөр байна аа за ингээд баг анхудаа 10 10 болж байгаа шиг баг болж байна те баг л яг төгс 10 баг анхудаа гарч ирлээ за тэгээд энэ киног бол мэдээж оскарын шагнал бол энэ кино те ямар ямар төрлөөр авчлаа тэрийг бас танилцуулчих шилдэх гол дүрмжиж шилдэх гол дүрмжиж шнэл авсан ганцхан уу те Яг нь 6 төрөл нэр дэвшсэн. Хоёр юм биш уучлаарай. Тэгээ хоёр төрөлд авсан. А нэг нь болохоор шидэг гол төр эрттэй жүжигчин Антони Хосор, Антони Хопкинс а тэгээ шилдэг сэтгвсэн зохиол авсан. Adapted screenplay. Тийм. За. За ингээд э, үнэлгээ бол шууд 100% Одоо 10 оноо гарч ирж байна. Тэгээ энэ бол үзүүрийн дараа шоу нэвтрүүлгийн хамгийн анхны одоо 10 авсан одоо контент одоо кино болж хувирлаа тий. Бараг тийм баг шүү тий. Тийм өөр ингэж 10 аваагүй хаа. Яг яг шууд санахгүй гэхдээ бараг байхгүй хаа. Аваагүй аваагүй нэгэн заавал нэг 9 мөс гэл яваад. <laughs> Тий. А даатгүй байсан бол нэг өөр оноо өгч магад. Гэтэ даатгүйс 10 л өгүүлсэн баг л та тий. Тих бах тэгж найдаж байна. Мэдгүй даатгүй. Мэдгүй юм ч тий. За тэгээд одоо хамгийн төгсгөлд нь бол бид нэг шинэ буланг эхлүүлсэн байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ кинотой адилхан ч байж болно, а эсвэл үгүй ч байж болно тий. А өмнө нь бол бид нар кино санал болгосон бол энэ удаа олон ангид санал болгооч гэвэл цуврал тий цуврал санал болгооч гэвэл Расти ямар цуврал санал болгох вэ? Эрдэнэ Батар маань ямар цуврал санал болгох вэ? За юу ачи одоо энэ тухайн кинотой ямар ч холбоогүй цуврал санал болгох. Ямар ч хамаарлаггүй шал өөр. Netflix дээр нөгөө нэг Naked Director гэдэг байгаа тэрийг санал болгоё. Naked Director яагаад? Яагаад? Ямар учиртай цуврал вэ? За ер нь жоохон нэмэх 18. Аа Японы нөгөө нэг нэмэх 18 киног үнэлж гаргажсэн хүний түүхээр нисэн кино. Аа яа цорд яг би зүгээр жоохон дали нөгөө нэг сая евро болоод өнгөрлөө тэгээд бас олимп боллоо тэгээд олимп хөлбөмбөгдөөс тайлбарч хийж тайлбарч ажилласан. Тэгээд хөлбөмбөгтэй холбоотой тэгээд яг хөлбөмбөг яг гол юм биш яг үсэх юм байна гэсэн юм. Гой дөрүүд гоё драма, гоё стори ахгүй яг хөлбөмбөг яг олон биш. А гэхдээ хөлбөмбөгтэй холбоотой гэх юм бол the English game гэдэг зураг байдаг. Netflix дээр богино хэмжээний зураг 8 билүү 6 ангитай. Маш гоё зураг 1870-ад онд үйл явдал нь болж байгаа. Бүр хөлбөмбөг гэдэг спорт бүр маш эртний үедээ байсан үеийг харуулж байгаа. Тэгээ тэр ингээд юм мөнгөтэй хүмүүсийн тоглолтог зугаацдаг спорт нь байсан. За тэрэн дээр явсаар байгаад ажилчин одоо алей алей хүмүүс бол тоглолдог болсон тий хоорондоо тоглож эхэлж байгаа тэрний зөрчилдөөн гарч байгаа тий ингээд тэр үед ямар зөрчилдөй гарсан хөлбөмбөг гэдэг спорт яаж ард түмний спорт болсон юм тий энэ чинь дэлхийн спорт шүү дээ одоо бол ард түмний гэж ярих дэлхийн тий тэрийг бас гой түүхийг харуулсан мөртлөө тэрнээсээ илүү гой дөрүүдийн гой драма гой найз нөхөрлөл хайр сэтгэлийн бас одоо классын ялгааны тий одоо ийм гой бас кино зурл ер нь бол тийм шиг юм байна бас тэрийг сануулъя гэж бодож байна. Аа. Яг л өөр өөртөөх нь сонирхдаг юугээрэл зурлыг санал болгоод байна л да тий. <laughs> За би болохоор юуг одоо хэлмээр байна уу гэхээр Apple Plus дээр гарсан. Apple Plus дээр аа. Тий, Cal илүү Cal's илүү. Чи тэрийг хараад байгаа шүү тий. Юу байгаа. Энэ өөрөө их онцлогтой цуврал байгаад байгаа. Яагаад вэ гэхээр энийг би тэр дундаа бол кино уран бүтээлчд үзчихээсэ гэж би болвол бүр амжилтлан хэлмээр байгаа. Нэг ч юу гарахгүй, дүрс гарахгүй. А тэн дээр юу гарах вэ? Дандаа хүмүүсийн voice гарна. Тэгээд voice төр дүрсээр яаж үзүүлж байгаа хэрнэ индикатораар гарчдаг байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө айгүй сонирхолтой ийм цуврал байгаа шүү. Энийг бас нэг сонирхоод байна. Юуны тухай ямар өрнөлттэй гэсэн үг вэ? А тэрийг нэг спойлер гэж хэлмээргүй байна. Зүгээр би хэлбэрийнх нь хувьд л ингэж хэлж байгаа шүү. Тий. А тэгээ тэр дотор нь гарч байгаа зөвхөн дуудлахаар л нэг сериал хийцэн байгаа. Трейлер нь би үзсэн. Зөвхөн хэсгээс нь ингээд audio visualization гэдэг юм дэлгөөнөр нь ингээд. Тий. Тэгээд тэр өөрөө надад яагаад амар сонирхол татсан бэ гэхээр нөгөө өөрийнх нь тэр нөгөө хэлбэр нь киноны хийц нь өөрөө амар сонирхол татсан. А тэгээд яг ингээд үзээд эсвэл сонсоод сонсож үзэж болно тэрийг болвол яах юм бол амар сонирхолтой юм байлээ шүү. Э, үнэлгээний хувьд бидний түүхэнд ат хүүхэнд. А өмнөх 9 эпизодын түүхэнд бол хамгийн өндөр үнэлгээ өгсөн Hereditary 9.6 байт юм байна. Аа. Тэгээ тэрийг бол давж чадлаа шүү дээ тий. Тэрийг бол давлаа. Хамгийн доогуур буусна нь Dark Knight 775 гэж байна. Тийм байт юм биш үү. За за за тэгээд Темко маань яг санал болгосон юмнуудын поструудыг хажууд нь гаргаад ирэх бах тий. Э, Тих бах уу? Тий. За тэгээд өнөөдөр энэ түрээд өндөрлөлөө. Аа тэгээд бид нар 2 дугаар сизнэсээ эхлээд дугаар болгон дээр яг өөрөө өөртөөсөө одоо санал болгосон киногоо одоо та өхөндөө одоо үзүүрийн дараа хийлээ. А одоо дараагийнх нь чи раст их байгаа тий. За дараагийнх нь бол одоохондоо яг зарлах болоог зарлах болоог. Тий тэгэхээр Дараа дараагийн одоо цувралуудаар бол Расти-гийнх, Датко-гийнх, Тевка-гийнх сонголтууд сонголтууд гээд тэд нар маань ямар кино сонгосон болоо гэж та бүхэн бас хүлээж агаараа. Тэгээ дээрэс нь бас нэг мэдээлэл өгье те. А юу яаж байгаа? Одоо 9 сараас эхлээд за энэ бол 8 сар 2 эпизод болоор а 9 сараас эхлээд сар болгоны сүүлчийн дугаар нь дандаа олон нийтийн үзэгчдийн одоо сонголтоор байна. За жишээ нь би энийг шууд зарлж эхлэе. За тогтоох гэж бодож байна. 9 сарын 25-нд одоо гарах дугаар. Тэгээ 9 сарын сүүлчийн дугаар бол Монголд шилдэг Монгол киноны одоо юм сонголт байгаа. За сонголт нь яаж явах вэ гэхээр бид нар орчлаад сонгоцсон 8 кино байгаа. За тэр 8 киног одоо лайк, шеэр ч юм уу те юм вотер яваад хасагдаж явсаар хагаад үзэгчдийн сонголтоор нэг кино сонгогдоод тэр дугаар 9 сарын 25-нд одоо яригдана гэсэн гарах дугаараа. А мэдээж Волк тэрнээс өмнө мөн явна төхөөд ирэхээр их детал нь бол гарч ин. Тэгэхээр 8 сар за 10 одоо биш 9 сар 10 сар 11 12 гээд сар болгоны төгсгөлийн ангид бол сонирхолтой одоо юу нөт вотууд бол явна. А тийм бол байгаа. А тэгээд сардаа дор хаяж нэг бол одоо ингээд бид эдийн нэгнийхэн сонгосон кинонууд байгаа. Тэр өөртөө хөтлөн. За Темкагийнхаа яахыг одоогоо шийдэг бай. Яг Темка бол киногоо сонгоцсон. Яг өөрөө шот магадгүй панел бол орж ирэх юм л юм л тийм. Мэдгүй байх тэрийг. А явах бах за Тэгээд ер нь бол кинонууд нь сонгогдсон байгаа. Сонирхолтой болно гэж найдаж байна. Тэг хамт байгаараа тийм. Аа. За тэгээд өнөөдөр бол би аав гэдэг киног сонгож одоо үзүүрийн дараагаар үзүүллээ. Яг миний сонгосон киног та үзэх юм бол хизээч харамсахгүй, бас өвдөхгүй, а дими цагаа өнгөрүүлэхгүй ийм киног би сонгосон байгаа шүү. Тэгээд сонгож үзээрэй гэдгийг санал болгоо. За тэгээд Father киног сонгож ярилцсан баярлалаа. Баярлалаа. Ялч ярих хэрэгтэй байсан кино гэж бодож байна. Аа, үнэхээр мундаг кино. Тэгээд ер нь энэс хойшоогоо бас 10 10 авах кино байх юм уу үгүй юм уу миний сонголт ямар ч кино байгаа юм билээ тий Тэгээ та нарын сонголт нь яг 10 10 хөрөх нь үү гэдэг бас сонирм ер нь хэцүү шүү тий хэцүү хэцүү яг 10 хөрнө гэдэг бол хэцүү тий одоо ширн 2 дээр бол 20 орчим 20 дугаар гэж а төлөвлөсөн байгаа он дуус. Тэгээд яг тэр хэмжээнд хүрч чадах бас бас мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд бас нэг юм хэлэхэд байгууллагатай хамтарч хэлэх билэн мөн шүү. <laughs> За за ингээд дуусхийг дараагийн дугаараар хин нэгнийхээ сонгосон киног бид нар ярих болно. Баяртай. За баяртай.